Rita sê hy sal sal weeg. Ons hoop dit gaan goed vandag. Ons het so 900 ehm um, checks vir die ons kos uitdeel en ons het samewerking saam met die polisie en Vriendant en nog ander mense. So ons hoop dit gaan goed. Dankie vir almal se bydraes. Ons waardeer dit. of the Lord be upon you today. Yes.